sepeda tuh kemudian oh, aja halo halo ya ini siapa oh ya ini bapak Hayate ya ya ini dengan saya sendiri ya selamat anda mendapatkan satu sepeda yakin loh? ya tadi bukan Enggak. Ya. Cius. Ya. Di depannya apa itu rumah ungu ada sepeda? Oh. Ya. Oke, oke. tiga ah itu dia bedanya kita ambil ah tiga Dek, sepeda lo sudah sepeda kuning lihat obatnya lihat Loh, kok sepedanya hilang? Ah. Wah, itu dia yang nyolong. Tiga. Karena kau pencuri. tiga. Ampun, ampun. Ya, aduh, ampun. Tiga. Apa lagi, lalu lalu tas aku lempar dulu. Aduh. aduh, Tiga.